तंत्र मंत्र यंत्र जाने स्वामी प्रेमानंद जी के द्वारा बताए गए शरव जन वशीकरण मंत्र ओम नमो आदेश गुरु को राजा महूँ प्रजा महूँ ब्राह्मण ब्राह्मणी हनुमंत रूप में जगत मोह जो रामचंद्र परमणिया गुरु की शक्ति मेरी भक्ति पूर्व मंत्र ईश्वर वाचा विधि इस मंत्र को प्रथम दिवस तक एक शस्त्र प्रतिदिन जपें और चंदन फूल दीप नौवैद्य नित्य प्रति करते रहें तो श्री रामचंद्र जी का ध्यान करके चौराहे की धूल उठाकर उस पर 21 बार इस मंत्र को जप कर माथे पर बिंदी लगा लें जो देखेगा वो बस में हो जाएगा वंदना दोहा गुरु गोसाई गोविंद पद बार बार सिर नाए मंत्र यंत्र वर्ण करूं करत सिद्ध हो जाए अगर आप यंत्र मंत्र तंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आपको उपरोक्त मंत्र का नित्य जाप करना होगा तभी जाकर यंत्र मंत्र तंत्र की सिद्धि प्राप्त होगी मंत्र का एक माला का जाप हर रोज करना है गुरु द्वारा दिए गए गुरु मंत्र के बाद इस वंदना का जाप करना होगा उपरोक्त मंत्र इस मंत्र का 108 दिन तक प्रतिदिन चार बार सुबह दोपहर शाम व आधी रात के वक्त कुल 108 माला का जाप करना है और जाप चारों समय में बराबर होना चाहिए यानी सत्ताईस सत्ताईस माला का जाप होना चाहिए पवित्र रहना है इसके बाद जब भी दीपावली में होली आए तो पुण्य जाप करना है तो मंत्र सिद्ध हो जाएगा और जिस लक्ष्य के लिए जाप किया जाएगा वो पूर्ण होगा ध्यान रहे कि माला का जाप जो है वो रुद्रास की माला से करना अधिक अच्छा होता है वैसे तो कोई भी माला हो उससे भी किया जा सकता है पर रुद्राक्ष की माला हो तो बहुत ही अच्छा होता है और मंत्र को सिद्ध करने के बाद ही मंत्र का प्रयोग करना चाहिए